jitihada za kuunga mkono serikali ya kuwapanga vizuri wamachinga, walifanya wenyewe operesheni ya kuwapanga vizuri na kuwatoa watu ambao wameziba njia za wapita kwa miguu, na kati hili likiwa ni zoezi la kuunga mkono jitihada za serikali katika hali ya kuwapanga wamachinga. Kwa hiyo Niseme tu kwamba nawapongeza sana viongozi wa mkoa wa Dar es Salaam wa machinga kwa kazi nzuri walioifanya siku ya leo, na niwaambie pamoja na changamoto iliyojitokeza, baadhi yao wachache kuweza kuwapinga, niwatie moyo na kwamba wameonyesha viongozi wakomavu ambao wanaelewa nia nzuri ya serikali, na nimpongeze jeshi la polisi kwa kuwahi kwa haraka kwenda kuokoa viongozi wa machinga wakati wanatimiza majukumu yao raia